Grande parte da energia utilizada na construção da cidade do Rio de Janeiro teve sua origem no maciço da Pedra Branca. Nas matas da região é que vinha o carvão, necessário para a produção do açúcar e do café nos engenhos próximos e também para a construção dos prédios na cidade nos séculos XIX e XX. É provável que os carvoeiros fossem indivíduos antes escravizados que viram na produção de carvão uma possibilidade de sobrevivência após a abolição da escravatura. Mas quem trabalhou para iluminar a cidade ficou no escuro. E até hoje, a injustiça energética permanece. Em 2001, ninguém sabia, ninguém tinha noção, nem imprensa, nem os moradores, de como seria conviver com esse tipo de realidade. A gente começa a entender um pouco como foi essa grande crise energética dentro das favelas, especialmente dentro das favelas do Rio de Janeiro, mas do território onde eu habito, que é a Baixada Fluminense. Até hoje a gente não se lembra desse apagão, e os poucos que se lembram é, não tem aquela efetividade do que a gente realmente poderia lutar até hoje pelos nossos direitos. O objetivo foi fazer uma provocação mesmo, gerar uma reflexão sobre esse processo de criminalização das pessoas que recorrem ao gato como uma forma de acessar a energia elétrica. A gente tem a ausência de um serviço que deveria ser prestado pelas concessionárias, a gente tem a ausência do Estado que não fez a fiscalização e a gente tem aí o morador, a moradora que precisa, né, que necessita da energia elétrica. Diante dessa necessidade, acabaram recorrendo a ligações clandestinas e perigosas. Parece que não, mas o gás de cozinha está totalmente ligado à energia sim. Existem movimentos como SOS Providência, como o Rolê dos Favelados, como o pessoal da Gamboa, que estão lutando aí para poder levar um gás para essas mulheres, porque nesses tempos pandêmicos a gente está vendo doações né, de cesta básicas, mas em compensação a gente não está tendo muitas doações de gás. Eu relato sobre desigualdade no fornecimento de energia na comunidade da Nova Divinéia e nossos vizinhos do bairro do Grajaú. Aqui na comunidade, quando é feito um pedido para a troca do transformador, demora dias, enquanto nosso bairro vizinho são atendidos prontamente sou uma pessoa que chega muito tarde em casa, por volta de 11 e meia, meia-noite. A minha rua já é uma rua que tem pouquíssima circulação. Quanto mais tarde, então, mais deserta ela fica. E eu tive diversos relatos de pessoas que sentem insegurança. E num segundo momento, eu subi na parte mais alta da comunidade. Eu entrevistei cerca de 95 pessoas que moram nessa parte alta da comunidade. Hoje, aqui dentro da minha realidade, se faltar luz, eu consigo ligar para a emergência e talvez dentro de algumas horas o problema seja resolvido. Mas na parte mais alta, o acesso é mais difícil. Dentro da pesquisa também, o que me chamou muita atenção foi as diferenças nas taxas. Tinha pessoas que pagavam 700, 500, 600, algumas pessoas pagavam 100. A gente sabe que, que existem todos esses problemas com a falta de luz, com os apagões constantes, com os eletrodomésticos que são queimados, danificados com essas quedas de luz, os alimentos que são perdidos, né? Mesmo as pessoas que pagam a energia elétrica ainda sentem uma negligência por parte dessas agências, seja da Light, seja da prefeitura, do governo do estado, da Rio Luz, enfim. Então, a comunidade ela meio que monta uma rede de apoio própria para resolver esse tipo de problema. A primeira pessoa que você liga normalmente quando está sem luz é para o presidente da associação, ver como, é, como eles podem intermediar essa conversa com a Light. A gente tem toda essa rede de apoio que é montada, como eu falei, por parentes, né, por vizinhos, enfim, um eletricista da favela. Esses territórios que historicamente sofrem e continuam sofrendo até hoje com problemas de abastecimento de energia, com uma conta que é extremamente alta para as condições das pessoas que moram ali. E é justamente desse local que está surgindo propostas de solução de consumo de energia limpa Energia solar nas favelas não só é possível, como já é realidade. Eu conversei com moradores da Babilônia, do Chapéu Mangueira, Santa Marta, que são favelas localizadas na zona sul do Rio e que já têm projetos de energia solar instalados em funcionamento em escolas, pequenos comércios, instituições da comunidade, como cooperativas, associação de moradores. Esses projetos eles não funcionam à parte da rede convencional. Eles funcionam em diálogo. Eu sou arquiteta e urbanista, moradora do Complexo da Maré. Eu vim contar para vocês um pouco sobre uma pesquisa que eu fiz para Rio ao Norte para saber o que, que, os moradores daqui estavam sabendo sobre eficiência energética. Eficiência energética nada mais é do que você consumir um produto gastando, gerando menos energia possível, menos impacto à natureza e tudo mais. Como, por exemplo, as lâmpadas de LED e esses fatores sobre eletricidade e energia aqui na favela do Arará, eu estou aqui no meu quarto, né, que ele é abaixo do telhado verde, e eu consigo né, assim, ficar boa parte do meu dia sem ar-condicionado no verão. E eu sonho com as favelas mais verdes. O Vale é um, uma incubadora de ideias, desejos da comunidade em desenvolver um tipo de projeto que ele possa funcionar na comunidade e ele poder ser replicado por outros lugares. Isso é um sonho. Algumas coisas já estão se realizando. Esse biodigestor que a SolarCity estava doando seria para tratar resto de alimento e produzir biogás para o restaurante da cooperativa. Em média, nas cidades brasileiras, o gesto de comida corresponde a 60% dos resíduos sólidos. Só que a gente não estava solucionando o principal problema dessa comunidade, da maioria das comunidades, que é o esgoto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 É possível ter um telhado verde na sua casa, ter uma caixa d'água vegetada também para deixar a água mais fresquinha. Vamos verdejar nossas favelas, vamos deixar o clima bem melhor. A favela tem sido protagonista em pautar soluções de energia limpa, mas é preciso que a sociedade, que a gente costuma chamar de asfalto, né, que o asfalto de uma forma geral, que a sociedade de uma forma geral e que o Estado também mude o seu olhar para esses territórios. Não adianta a gente tentar faltar sozinho soluções se o Estado continua olhando para essas áreas de uma forma muito ruim quando a gente está falando de serviço, de serviço de energia.